Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Saya di sini ingin membuat tutorial tentang cara mengubah font di layar. Ini tulisan-tulisan seperti di sini nih di aplikasi kita akan ubah tulisannya oke okay. sebelum itu langsung kita ke tutorialnya saja oke okay, langsung masuk ke pengaturan saja klik pengaturan lalu kita, kalau sudah di halaman ini kita klik tampilan Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik huruf. Oke, tunggu. Nah, kita bisa pilih di sini dengan macam-macam model hurufnya, oke? Dan di sini saya ingin menggunakan rosemary. Nah, ini digunakan untuk ukuran fontnya. Bisa tengah, besar, kecil, saya inginnya segini saja oke yang pas kita gunakan tunggu nah berubah mantap oke oke mantap oke sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh